en Centroamérica la mayor parte de la producción científica y de investigación se publica informalmente. Esto se conoce como literatura no convencional o literatura gris. Y al ser así, esta información no está disponible en las redes de diseminación o grandes centros de documentación alrededor del mundo. Es fundamental para procesos de investigación y para las propuestas de desarrollo de la región que esta información sea de fácil acceso. Pero debido a su falta de diseminación y su desconocimiento, los investigadores, los estudiantes y otros del público de la región centroamericana carecen del acceso a esta información. La solución que propusimos se llama Metabase. Metabase.net es un sitio web que contiene a través de una poderosa herramienta de investigación y búsqueda es el acceso a la información biblioteca, ah, de bibliotecas de la región centroamericana. Con Metabase, los investigadores y los centros de documentación tienen la posibilidad de interactuar para satisfacer sus necesidades de información. En Metabase, los usuarios encuentran más de 700.000 recursos de información de más de 70 centros de documentación de la región. Y a través de encontrar las fichas o registros bibliográficos, los usuarios pueden contactar a los centros de documentación en la región para conseguir esta valiosa información. El impacto de Metabase ha sido múltiple. Desde solo 2006, Metabase ha servido más de 23 millones de usuarios en 224 países con más de 46 millones de referencias bibliográficas. Si contáramos desde su inicio en 1997, estamos seguros de que estos números se duplicarían. Así, Metabase ha facilitado el acceso efectivo entre el público y los centros de documentación de Centroamérica. Y al hacer así, los científicos y los estudiantes contamos con más y mejor información de lo que está pasando en la región.